Ó oh, grande irmão, o que você tá fazendo aqui? irmão, isto me fez refletir. O que eu faço para eu sair daqui? Ó oh, grande irmão, isto me fez refletir. Porque será? aqui. A minha pirâmide não toca na sua fazendo aqui? O papagaio tem que se reproduzir. Oh, grande irmão, porque tem que ser assim? irmão, isto me fez refletir. O que eu faço para eu sair daqui? Ó oh, grande irmão, isto me fez refletir. Porque se Por que será que eu não saio daqui? A minha pirâmide não toca na sua embaixo.